meu estado psicológico depois de um dia de treino depende de como foi meu treino. Eu, infelizmente, eu queria não ser assim, mas eu levo meu treino para casa. A gente, como ser humano, a gente tem uma cabeça que é muito complicada. Né, tem, a gente passa por, por, muitos processos durante a nossa vida inteira, que são processos de, de transformações internas, e externas. É muita influência externa de muita gente, né? Uma pessoa normal. E um atleta, ele tem que lidar com uma cobrança dele, uma cobrança do clube, a cobrança do técnico, a cobrança da família. Então essas coisas elas geram uma pressão muito forte em cima da gente. Né? A maneira mais fácil que a gente tem de lidar com isso é fazer um acompanhamento psicológico. Eu vou dando ferramentas para eles aprenderem a lidar melhor com aquela situação. Dentro do treinamento mental, eu trabalho com eles. Primeiro é a respiração, que é onde o atleta ele vai buscar ter aquele equilíbrio, ele se acalmar, tá? para poder esvaziar a mente e pensar até melhor nas situações do que ele tem que fazer, nos problemas que estão acontecendo. Trabalho com relaxamento, visualização, onde o atleta ele vai visualizar não só a técnica dele, mas também o lado emocional, em que sentido dele estar bem naquela competição, dele estar bem naquele treino, ele confiante, com uma boa postura. Eu gosto muito de trabalhar com o que eu chamo monólogo interno, são as palavras de enfrentamento para justamente ele poder aprender a reverter o pensamento negativo para o, o positivo. Mas antes, é importante o atleta se conhecer. A Juliana tem, tem um problema de quadril. Ela, assim, eu conversando com ela, ela, depois da última gravidez, ela fez um, uma diastase abdominal que o, que o abdômen afastou. Né? É, é, um, é, uma lesão comum nas gestantes e pós-gestação. E ela falou que fez um reforço que foi muito importante para ela pós a gestação e para ela voltar para a atividade. Mas também gerou uma sobrecarga grande na lombar. Então, a gente fica ali também dando uma atençãozinha para essa lombar dela. Minha lesão tá ótima. É mais em relação ao tempo de voo né? Eu já voei muito. Então, quando eu tenho uma lesão e eu tenho que voltar para minha forma de fazer os saltos para a competição, esse meu tempo é menor do que uma outra pessoa, porque eu tenho muitas horas de voo. Eu acho que, no geral, ela já está né, quase 100%. Então, não tem atrapalhado muita gente nos treinamentos. De vez em quando, eu acho que o, o, o que está atrapalhando mais, no caso, seria o frio porque a gente está treinando bastante intenso ainda, com frio, então a gente fica com a musculatura um pouco mais dura. Ontem eu já fiz uma outra abertura e deu certo, mas aí agora eu tenho que ter confiança de fazer essa abertura sempre, porque essa abertura ela é mais complicada. A outra, por mais que eu tenha errado, assim, caído de barriga, eu consegui ver as duas voltas. E nessa que eu faço agora, eu só consigo ver uma volta e a outra eu tenho que abrir quando eu sentir que eu tô no duplo. É você que vai ter que buscar o teu caminho ali na, na hora. O tempo tá certo, a abertura, a saída foi certa, é isso mesmo. É isso que eu quero que você fale, o que você tá fazendo, porque agora você tá abrindo, tá procurando o teu pé. Aí você vê que se você faz isso, o que que acontece? Para. É, não, falta não, ele para, tá certo, ele para. Ele só vai continuar se você procura água. Aquele exercício da entrada que a gente faz o abdômen e vindo procurando água. Aí você é obrigado a forçar o salto. Você domina o salto. Não é o salto que tu domina. Eu antes eu não sabia onde eu estava abrindo. Agora eu já sinto antes de abrir. Eu vejo primeiro e no segundo eu abro sentindo onde eu tô Hoje eu estava treinando, eu duplimei revirado grupado, né? que é, começa de costas para a água, mas salta de frente para a plataforma. E hoje eu não estava conseguindo fazer ele bem, porque eu estava cansada. Esse salto é o mais difícil para mim, então se eu estiver cansado ou não estiver bem, ele sai com muita dificuldade e às vezes nem sai. já está fazendo o melhor, não tem condição de fazer bem. Só que como, como o trabalho físico essa semana foi bem pesado ali, não encaixa mais esse salto. ela não responde. Você vê aqui, fez explosão, fez velocidade da trajetória, e eu sei que ela tá forte, eu sei que ela tá forte, porque quando ela vem, Maria descansa do músculo, ela feroz sempre também. Tá